那香肠我不要了啊！京津地区出生的人都特别爱吃煎饼果子。以前在国内的时候，煎饼果子对于我来说就是熟视无睹的东西，一抬腿儿、一出门、一拐弯就能吃上。到了日本就再没吃过了。来平安神宫古董集市，偶然发现旁边有一家店有卖的，可惜这个店铺到这个月底就不干了，赶紧要了煎饼小哥的微信。 不知道他们以后会搬到哪。总之呢，我肯定要去找他们再解解馋去。别了。